السلام عليكم ورحمة الله. Le cours d'aujourd'hui, alphabet arabe. الحروف الأبجدية العربية. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم ح ح خ خ دال دال ذال ذال ر ر زي زي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد ط ظ ظ عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون ه ه واو واو ياء Yeah. Et maintenant, on va faire une petite révision. سوف نقوم بمراجعة الحروف ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زي زي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد ظ ظ عين عين غين غين ف ف قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء ياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته